Allô, allô, bonjour. Aujourd'hui, c'est le, 26 juin 2011 et euh, on va rendre visite chez mon jardin. Euh, je suis désolé euh, à cause de, de l'appareil vidéo que je viens d'acheter, ça ne marche qu'en français, mais on va faire une traduction pour les sous-titres avec translate.google.com et m'assure que, que ça nous donnera une un traduction parfaite. Alors, c'est moi, et voici, c'est mon jardin. Euh, il, faut savoir, sachez que je suis vraiment le pire espèce de jardinier, jardinier dans, le monde entier. Et euh, je donne pas des conseils, je ne fais que montrer mon jardin les petits trucs que je, fais avec. Puis euh, je voudrais montrer euh, comment c'est beaucoup de fun. Alors, euh, c'était un drôle d'année. Il y avait pas de chaleur ce printemps, donc tout est en retard. Mais quand même, on a beaucoup à manger. ce sont des, fleurs de, de pommes de terre là, des poireaux, euh, des petits pois, encore de pommes de terre, euh, des tomates, des fèves, des, fava, Puis euh, les oignons et le l'ail vert, les courgettes, les échalotes, euh, beaucoup des le, monte, le sorel, euh, le persil, beaucoup de persil, du basilic, le euh, de coriandre, le cilantro. beaucoup de l'ail, les piments, les aubergines, le chou, la salade, beaucoup de salade. les épinards, le rapini, puis euh, beaucoup de salade, beaucoup de salade, beaucoup de salade, euh, les concombres, ah, un petit peu de tout, il ne manque rien. Euh, pas mal de choses à bouffer. Alors, à la prochaine. Ciao